Allah semoga Allah memasukkanmu ke bulan mulia. Ha lah ni kita duduk di dalam bulan Ramadan dah. Alhamdulillah. Aturkan rancangan dengan jelas nyata. Biasakan diri engkau dengan berpuasa sunat. Ha ni belum pada Ramadan tu kita duduk biasa sokmo dah. Ya, dengan puasa sunat. Hafazlah Al-Quran atau mengulangi bacaannya. Walaupun sikit kita baca tapi Baca lah sokmo-sokmo hafal hafalah nah orang orang apa saya tak ada ngapa Quran mano pun cuba ngapa dengar dengar jadi banyak baca banyak insyaallah dia ingat nah tak ada payah le Quran Rasulullah Al amin say سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Saudara, saudari yang dikasihi sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari Jumaat yang kedua dalam bulan Ramadan tahun 1444 Hijrah saya sediakan saya sedia uh, Ketah kepada kita ada tajuknya tazawwad li Ramadhan. Berbekalah dirimu sebelum memasuki bulan Ramadhan. sebenarnya ketah ni kena bagi pada awal belum pada Ramadhan lagi tapi tengok kepada keadaan maka tak apalah kita duduk di dalam uh, minggu yang pertama minggu yang kedua dalam bulan Ramadhan pun tak ada gapo juga apa pentingnya kita jadi biasa hidup kita dengan Ramadan yang Allah beri kebaikan kepada kita. Siapa nak baca bahasa Arab boleh, bahasa Melayu boleh, bahasa Sier boleh. Tiga bahasa yang ada di dalam kertas ni. Saya nak baca hak tengah ni sebab uh, biasanya pagi macam ni kita utamakan bahasa Melayu. Biasakan hidupmu dengan berqiyamul lain. Ini ha, ada kira Ramadan pun Ramadan ataupun bukan Ramadan. Nah, kita menjadi menjadi biasa dengan berqiyamul lain. Hentikan dari perkara yang menyibukkan engkau. Lepas tu baca sendiri dah. Tak payah bahasa Melayu, payah dengan bahasa Sia. Jauhilah dari perkara yang merugikan masa. Biasakan mengerja ibadat amal sunat. Berdoalah semoga Allah memasukkanmu ke bulan mulia. Ha, jadi lah ni kita duduk di dalam bulan Ramadan dah. Alhamdulillah. Aturkan rancangan dengan jelas nyata. Biasakan diri engkau dengan berpuasa sunat. Ha, ni belum pada Ramadan tu kita duduk. Besok sok dah. Ya, dengan puasa sunat. Hafazlah Al-Quran atau mengulangi bacaannya. Walaupun sikit kita baca, tapi bacalah sok sokmo Hafalah. -sokmo. Nah, orang ha, orang apa saya tak ada ngapa Quran mano pun cuba ngapa dengar dengar bu jadi banyak baca banyak insyaallah dia ingat. Nah, tak ada payah le Quran ni. Biasakan diri engkau dengan bersedekah. Sampai bulan Ramadan pun kita selalu dah bersedekah sedikit sebanyak. Lepas tu wirid baca eh, al-Quran yang berkekalan. Maknanya baca seumur tahun Jadi cara hidup kita dah. tak terlupa ataupun tak lalai dengan masa baca Quran pagi kau tengah hari kau malam kau gitulah Patu sedikitkan makan makan ni minum ni ha ni jadi jadi jangan jangan jangan terlalu tomok banyak doa oh, di segi makan ni kita dak lepas panjangkan lagi masa engkau di dalam masjid orang-orang apa saing wallahu alam lah mari sejik ni mari semaya duk star mari tu tekah-tekah orang komat dah lepas tu bawa salat sudah cum tubik lalu tak tahulah boleh jadi kita suka baik katanya ya kerja ya banyak kerja tapi cuba awak jadi duduk lama sikit belum pada orang bear tu mari dah sejik kalau bolehnya orang lelaki dah awak jadi nanak orang we boleh bear belakang di sejik boleh Ramadan ni nak mitok nak nak orang okay, walaupun sekali tak apa dah bear we malaikat bantik dalam buk katanya kita pergi sejik awal pergi bear terang pergi pergi rapah rapah tamneng sekali rapah rapah tamneng untuk hilang nak jadi nampak katanya kita bear sekali di, di masjid tak kira ni masjid mana-mana orang tak biasa bear we jadi bear sekali gini masjid lepas tu we duduk lama sikit lepas pada semayang wirik kau gapo dan baca Quran we duduk lama sikit dengan niat itikaf. lepas tu belilah keperluan engkau sebelum Ramadan beli di sini boleh jadi orang Arab dia mikir katanya jadi siap-siap lalu dengan minyak dengan saka dengan gapo kia katanya nak makan sebulan tu beli we siap-siap sebab tu setengah-setengah orang dia pergi apa dia beli tu banyak selalu dah tempat kita boleh jadi tak suka pasang orang Arab lepas tu cuba kita perhati nak dekat-dekat dengan nak raya kat Masya Allah penuh kedai ngebeli ke apa beli kain baju lah ni senyap lagi kita tengok hawak pakati tapi bor dekat-dekat dengan nak raya kat masa iktikah Masya Allah siya malai buka kedah tu siapa ni pukul oh, satu pukul dua malai kalau kedah ada buka lagi Orang ada ada situ. Lalu kita fikir apa je tak beli dulu. Orang kata tak sedap. Lalu pakai baju baru. Pakai padahal kalau dah kita beli dulu pun baju baru juga. Tapi tak ada lah. Orang ya ya pasal suka pasal itu. Dekat-dekat dengan nak beraya kan mulalah. Bala itu, bala ini, gotu, gani terutamanya pakai ye hana maka di hari raya tak tunaikan puasa kodoh sebelum Ramadan ini ha, ha, sebenarnya puaka ni ia duduk di awal belum pada Ramadan lagi ya. siapa-siapa yang ada qadar kena qadar belum pada Ramadan yang ya. siapa Ramadan baru biasakan anak-anak engkau suka memberi ini ha, ajar anak-anak kita menjadi nek pada hard kita juga tapi kita kita ajar anak-anak kita jadi suka wibuh dalam khair, beti khairak ke apa nak uyak latih dia sejak daripada kecil-kecil lagi. Lepas tu tumpukan hati engkau hanya kepada Allah. Menjadi ikhlas sungguh hati kita nak ikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala di setiap masa dan tempat. Lepas tu banyaklah ingat kepada Allah. Jagalah kerja ataupun kerjakanlah semua amalan sunat. Ini ha, sebab tu dalam bulan Ramadan ni jangan kita pelat walaupun sedikit. Amalan-amalan sunat jadi kita biasa. Menjadi tamada Sunat rawatib, sunat duha Sunat uh, terawih, witi Dan sebagainya Nah, jadi Hak tu hak pesan semaya Amalan-amalan lain lagi Hak sunat-sunat Jadi kita periduk belakang Lepas tu sedikitkan tidur Lepas tu ambillah peluai qailulah Qailulah ni Tidur sikit ah, tengah hari Untuk ke apa? Jadi segar Tubuh badai kita jadi tak ngatuk sangat tak ada napa lemah menak betak lama ha tu qailulah ni penting dah siapa kau orang rada dunia pun pakat terima katanya tidur sedikit di tengah hari ni adanya mujarak maknanya penyawiset eh, bagi orang yang selalunya qailulah lepas tu siapkan rumah tangga dan keluargamu nak jadi siap sudah-sudah belakang molek nah hiaskan rumah-rumah tangga kita kalau boleh sapu molek belum-belum raya ni molek menan ne belum-belum raya jadi kita sapu-sapu nampak sarang labo gotu goni jadi siap-siap untuk dan nampak rumah-rumah kita cuci bersih lepas tu berhentilah merokok ha ni penting juga ni kita ambil peluang dalam bulan Ramadan ni bagi orang yang isak isak rokok tu kalau boleh ya ok boleh 13 jam setengah tak isap rokok di siang hari Ramadan tapi bawa buka puasa Masya Allah setengah-setengah orang -setengah ni ambil air saya tengok sendiri ni makan air gok gok gok gok gok gok pok cucu rokok lalu pok pok pok pok nasi tak angkat lagi tak rokok dulu lepas tu tak ada arah lepas tu kita duk perhati tempat-tempat isap tempat-tempat hak buka puasa Allahu Akbar jadi jamarik tu nampak tak molek siapakah hari ni Makan, makan, makan, makan, makan sudah power. Tak semaya lagi, sakokok dulu. Sak sak tak puting pung barulah pergi semaya. Oh. Ni kalau boleh dah, berhentilah hisap rokok. Obat boleh lah hisap rokok. Gitulah. Pelajarilah hukum hakam cara puasa. Ini ha, kena jadi tahu gapo bata gapo soh dan sebagainya. Lepas tu jauhilah dari berjaga malam, maknanya tidak tidur. Tak tidur dengan tak pakar itulah. Jaga malam kalau budak-budak wairun main bola. Main bola apa ni motor sing, kok kapung-kapung. Petai-petai lepas sembahyang ni masya-Allah. penfung, penklum, Pok-pok dia wah wah wah wah wah wah wah wah. Kita nak bawa motor, nak bawa kereta pasal takut-takut serius belaga dengan pok dia. Mana awak kan ramah kadang-kadang beratuh mutu pokok wairun. Pastu kena malas kadang-kadang tepat tak ada orang. Mutu penuh. Nah, jaga-jaga malas jaga malas siapa ko pokok berapa pokok satu pokok dua no, tak sudah lagi pokok dia. Pastu banyak kan berdoa memohon dari Allah. Ini kita selalu jadi sokmo-sokmo. Ada sokmo. Mulut kita, hati kita ni jadi terikat sokmo dengan Allah minta doa sama walaupun dia tengah jalan masuk dapur pergi situ pergi sini jadi gerak sama mulut kita minta dengan Allah Subhanahu Wa apa apatah lagi lepas pada semaya di antara semaya tarawih tidak cuang di antara tu email duk dia nak nak nak bangun semula rakaat berikut cuang-cuang tu kalau boleh zikir jadi walaupun sebentar cah cah cah cah cah cah cah cah cah. Cah bateri kita semua tu jangan jangan rugi masa kita gitu sebab kita duduk dalam ibadat nah. lepas tu sucikanlah jiwa engkau jadi nah, sokmo kita besan, besan lagi ketah, ketah walking pagi ni sucikanlah jiwa engkau Alhamdulillah oh, jadi bersih sokmo ni yang we ada ni berdeki takabur rasa ego marah kau orang yang we ada cuci dalam Ramadan ni menjadi bersih-bersih sungguh. Yang we ada pasang tak tak molek tu. Patu aktukan semua pekerjaan dan kewajipan. Nah, alhamdulillah. Patu baikilah niat engkau. Segeralah bertaubat kepada Allah dan menyesal. Sama ada belum Ramadan, lebih-lebih lagi dalam Ramadan. Jadilah kita jadi tobat sokmu nak kepada kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu akhir sekali berilah peringatan kepada orang lain. Ha, jadi alhamdulillah Nah, kita sudah pun uh, kira katanya molek belakang ni kalau sekiranya kita pakak-pakak ambil kalau ni diguna di dalam hidup kita. Lepas tu yang kedua pula, kertas yang kedua ni saya beri tajuknya apakah program hidup seorang muslim muslimah di bulan Ramadan ini ha, pun saya nak oyak juga katanya ketah ni sepatutnya dibahagi belum pada bulan Ramadan tapi tak apalah kita lepas dah masuk dah Ramadan 10 hari dah hari ni hari yang ke 10 tapi program kita boleh jalan sokmo walaupun duduk di hari mana sekalipun boleh jadi jalan sokmo program kita. Saya tulis di sini sikit sebanyak tak? Di antara program hidup seharian seorang Muslim di bulan Ramadan Al-Mubarak adalah sebagai berikut. Ini ha, kena baca cepat dah sebab masa nak habis dah. Ada semua 25 perkara. Yang pertama, makan suhur setiap kali hendak berpuasa walaupun dengan sedikit makan ni atau minum ni. Apa tu? Disunat perlewatkan makan suhur. Ini ha, kita tahu belakang dah. Yang kedua, solat sunat sebelum subuh dua rakaat muakkadah maknanya sunat rawatib tu daripada akor dua sampai akor tujuh semua tu adalah sunat rawatib kalau boleh kita jangan tinggal jangan pelat semaya sunat belum subuh maknanya lepas pada orang ber dua rakaat dan jangan meninggalnya sama sekali kerana kelebihannya amat besar dan pahalanya sangat agung yang kedua solat sunat duha walaupun dia tak masuk di dalam sunat rawatib tapi semaya sunat duha ni adanya dua rakaat siapa lapai rakaat nah ikut siapa nak buat dua nak lautai eh, siapa lapai lapai rakaat sebaiknya ditunaikan setelah berada di dalam masjid anda ha, dah kita duduk dalam masjid dah duduk zikir duduk baca Quran eh? maka apabila matahari naik sutir nampak dah Cikak cikak dah sutir ha, maka boleh kita semaya duha siapa nak semaya di tempat lain di rumah ke di tempat kerja apa tak ada gapo nah selepas matahari naik lebih dari 10 ataupun 15 minit ha, jangan duk jangan duk semaya pada waktu syuruk tu waktu syuruk tu waktu matahari baru naik tanda katanya waktu subuh habis ha, bukan waktu syuruk tu isyrak dah ada ah, nak yang keempat solat sunat sebelum zuhur 4 rakaat buatnya dua-dua Nah, dua dua rakaat, dua rakaat muakkadah. Salat sunat selepas zuhur dua rakaat muakkadah dan dua rakaat ghairu muakkadah. Ghairu muakkadah ni maknanya kadang-kadang Nabi buat retik, dak retik. Tapi Nabi buat. Ah ha, tu gitulah. Dan ulama pun letak katanya ghairu muakkadah. Ghairu muakkadah maknanya tak ada tak ada di berat mana. Gitulah. Yang kelima, salat sunat sebelum masa dua ataupun empat rakaat ghairu muakkadah. Kadang-kadang Nabi buat, kadang-kadang tak buat yang kena solat sunat sebelum maghrib dua rakaat ha, ni galiknya lepas pada kita buka puasa tak ataupun kita mak makan wah makan air galiknya sunat ni tak nak hidup sangat sebab nak galiknya kita plat uh, ha, dua rakaat ni dan solat sunat selepas maghrib dua rakaat muakkadah ha, kita jadi hidup amalan-amalan sunat kita ni yang ketujuh, solat sunat sebelum isya dua rakaat ghairu muakkadah. Dan solat sunat selepas isya dua rakaat muakkadah. Belum pada kita nak semaya tarawih tu. Nah, ataupun hari-hari kita dalam bulan biasa lepas ada semaya isya, periduklah dua rakaat semaya sunat. Patu yang kelapai pula, solat tarawih dua eh, lapai sampai 20 rakaat. Sampai 30 ni rakaat. Ha tengok. Pas tak ada kena duk tanya banyak oh. Ustaz ustaz, babo babo, oh, itu rana orang buat lapang buat 20 lah ni. Tak ada tak ada bunyi sangat dah soalan-soalan pasal ni. Sebab apa? Sebab dalam zamit zamit apa ni? Eh, tabi'in zamit dahulu buat sampai ke 30 ni rakaat. Masya-Allah. Pas baca banyak mana tak tahu. 30 ni rakaat. Nah, bersama imam atau secara peribadi. Siapa nak semaya sore pun tak ada gapo. Takde misal katanya ada setengah-setengah orang eh, lepas dah semaya isyak ya kelik kita perlu perhati dia misal saja ni perhati eh kan no, oh, dah Allah ni kelik semua ha, sebab apa sebab dia nak semaya sore ataupun dia nak semaya dengan keluarga dia orang tak ada apa semaya sunat terawal ni adalah sunat siapa nak semaya pun tak apa tak si semaya pun tak ada apa tapi mai kuan pelan nah, ya, jangan jangan jangan lupuk semaya terawal sebab dia tak ada pada bulan lain dan solat sunat witir tiga rakaat ataupun lebih siapa sebelah rakaat semaya witir ni nah. yang kesembilan ha ni umum dah baca al-Quran satu juzuk sehari atau lebih tak mesti kata sejuh dah siapa nak lebih-lebih gini dan berusaha khatam baca eh, al-Quran lebih dari satu kali di bulan Ramadan yang ke sepuluh sedekah wang atau makan ni atau minum ni atau lain-lain benda sekadar mampu sama ada kepada orang berbuka puasa atau kepada orang fakir miskin. Yang ke sebelah, solat berjamaah di masjid setiap waktu. Ha, ini kalau boleh pun, jangan lupa, jangan pelat walaupun sewaktu. waktu. Dalam bulan Ramadan, kena azannya jangan tinggal semaya jemaah. Tiap-tiap waktu dah. Di masjid. Ya, yang ke keberapa saat ni? Saya baca. Yang ke sebelah dah azan dan iqamat serta membuat kegiatan di dalam masjid ataupun di luar masjid. Siapa-siapa yang tak biasa bel, apa saya rakyat sat ni? Tak biasa bel dia di masjid, terabel sekali. teragebuk sekali qomat. Nah, sebab eh, tak mesti orang tu law orang ber, dengan orang qomat, tapi roliknya dia siapa bel orang tempat kita yang pahal katanya dia tu qomat. Eh. Tapi dalam hukum hukum fiqh tak mesti orang tu law. Ha gitulah. Yang kedua belah berbuka puasa secara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagu mana? Hanya buah tama dan air biasa sahaja. Bukan air batu, bukan air tu air ni dah. Air biasa dah, bukan enam keng dah. Ingat molek dah. Bukan air batu dah. Walaupun air pamada, air putih. Jangan amal lagu tu. Amalnya buah tama dengan air biasa. Nampau tu. Nah, tidak makan dan minum mana-mana makan ni sebelum solat maghrib kita jadi makan tamah makan air sudah lepas tu semaya bawa lepas semaya tu nak makan makan lagi ha, tu. Nah. yang ke tiga belah masa nak habis dah wirik setiap kali selepas solat fardu dengan wirik yang sahih dari Nabi SAW dan baca Al-Azgar An-Nabawiyah pagi dan petai setiap hari ini ha, penting, benda penting-penting belakang ni. Pagi hari, petang hari dan wiri lepas pada semaya kita pun, hari-hari jadi betul dengan hak Nabi aja. Lepas tu yang ke-14, istighfar, minta keampunnya dari Allah sebanyak 100 kali sehari atau lebih. Baca apa tu? Astaghfirullahalazim. Ataupun astaghfirullah wa atubu ilaih. Atau minta ampun dengan doa raja istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi ada setengah-setengah riwayat ighfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ani ha, raja segala mitok ampun dari Allah Subhanahu wa taala yang ke-15 selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 100 kali ataupun lebih. Saya tok 100 kali tu una-una jadi matatan katanya kita duduk dia sebentar tu boleh selawat sampai 100 kali. Ataupun siapa nak lebih lebih pada tu ikut. Lafaznya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lepas tu ada lagi hak lebih pada tu. Sama ada selawat pendek ataupun panjang. Nah, selawat hak pendek sekali Allahumma salli ala Muhammad. Panjang sikit Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Lepas tu hak lebih lagi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Supaya kita dapat baca di akhir tahiyat kita tu nah. Yang kena belah baca subhanallah wa bihamdih 100 kali sehari ataupun lebih. Atau baca subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim sebanyak mungkin. Sebab hak ni adalah timengnya di sisi Allah Ta'ala sangat-sangat besar, sangat-sangat berat timengnya sebut mudah di lidah dan sangat dikasihi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh belah baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak mungkin. Yang kelapan belah bacanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Satu kali ataupun lebih. Yang kesembilan belah banyak berdoa, wirid, zikir, baca ayat tertentu dari al-Quran ataupun hadis-hadis yang Nabi royak dak membaca buku agama dan buat apa sahaja yang menimbulkan faedah dan kebaikan. Ini ha, dengan secara umum, lah. Yang ke-20 mengawal masa. Mengawal ni artinya hukum. Nah, mengawal masa supaya Ramadan diisi dengan pahala perkara yang bermanfaat dan tidak dihabis dengan perkara sia-sia. Sama ada perbuatan, percakapan, fikir, masuk campur perkara yang bukan-bukan. Nah, semua larangi Allah dan Rasulnya serta jaga masa rehat untuk kesihatan akal badan gitulah nah sebab kita dalam bulan Ramadan ni masa dia ditukar kita kena bangun awal kena go tu kena go ni jadi banyak program-program kita sehari ye. Ya. yang ke-21 tepat masa bangun tidur tepat ni bukan tempat dah eh tempat tu satanti tepat ni maknanya terong tawela tepat dia panggil Tepat masa bangun tidur, berurusan pribadi bekerja, beramal, ibadat, zikir, baca, Qur'an masa suhur, berbuka puasa. Boleh jadi dek belakang kita. Yang kedua puluh mengawal semua anggota badan Mata, telinga, hidung, lidah, tangan, kaki, kemaluan dan lain-lain. Dari sebarang dosa dan maksiat. Nah, yang utama sekali mulut ni. Mulut kena kena koci sikit. Saya nak nak kecik hau ke, nak kata gotu, kata ni. Koci, koci, koci. Sebaliknya gunalah semua panca indera untuk kebaikan dan mendapat pahala yang berterusan. Yang ke-23, jadikanlah Ramadan sebagai satu kursus. Supaya kita masuk obrom tu. Kursus tak? Kursus hidup untuk mengubah cara kehidupan sama ada hal hati. Kelakuan, perbuatan, percakapan, amal ibadat, perangai dan sebagainya dan lain-lain yang akan membawa keberkatan dan peninggalan apa ni peningkatan menuju ke redha Allah di dunia dan di akhirat. Sebab tu Ramadan ni kita boleh tak katanya model dia patnalakkan plan-plan. Tu Ramadan. Yang ke-24 masuk keluar dari Ramadan adalah suatu pintu yang mesti diambil pengajaran dan iktibar. Baru ni kita masuk dah. Masuk dalam bulan Ramadan. Allah ni kita duduk di 10 hari awal. Esok ni belah tiga belah. siapa ke akhir Ramadan. Ha, alhamdulillah sebab tu kita duduk di dalam bulan Ramadan ni kita kena tok katanya hari ni adalah hari penting sokmo esok hari penting lusa hari penting penting penting penting semua jadi masuk kita di dalam bulan Ramadan dan keluar apa adanya manfaat dan ada faedah akhir sekali iaitu Ramadan adalah peluang keemasan yang dipenuhi dengan nilai tinggi tukwi nanti dikira katanya supaya dengan belia supaya ngemah dah Marilah mengatur program hidup sebulan Ramadan supaya lebih rapi dan bermutu. We adanya kunafab, adanya benah. Benar-benar yang berpedoh kepada diri kita insya-Allah. Nah, orang yang diberi taufik dan hidayah oleh Allah Taala, insya-Allah dia boleh guna Ramadan sepenuh dengan perkara-perkara yang yang molek yang baik. Tapi orang yang Allah Taala tak buka pintu hati dan tak wujud tak ada suih di hati dia, hang duduk lagu tu marilah Ramadan 10 kali 20 kali pun duk lagu tu lah tak ada nampak nak berubah mudah-mudahan Allah Ta'ala awi dan taufik hidayah dan kita dapat berubah dalam hidup kita menuju keredaan Allah dan kemajuan dunia dan sampai akhirat Wallahu a'lam sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh